você acha? Отличный твит! Я бы сказал даже твитяра. Красавчик! Удар в спину. Вот так. Продолжай, сбил дыхание. Вот так.